मेरा चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करें और इसके अंदर पूरी प्लेलिस्ट है बिगनर सीरीज़ की वो ज़रूर देखें complete beginner workouts complete routine और ट्रेनिंग प्लान फॉर फ्री इसमें शेयर किए गए हैं along with tips and tricks and hacks जो जो चीज़ें और इजीली एक बिगनर को एलीट बनाने में क्या क्या वर्कआउट्स होते हैं और कैसे बिगनर एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हैं कौन कौन से वर्कआउट्स को उनको उन्हें अपनी डेली रूटीन में डेली वर्कआउट्स में उनको इंक्लूड करना होता है जिससे वो अपने वर्कआउट को मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकते हैं वो सारी डिटेल इसमें शेयर कर दी गई है इसके बाद जो आने वाली पूरी प्ले एक सीरीज़ होगी वो मीडियाकर सीरीज़ होगी और फिर उसके बाद एलिट सीरीज़ होगी तो स्टेप वाइज ये फर्स्ट हमारा है बिगनर सीरीज़ का उसके बाद हम करेंगे mediocre or then elite. So let's get started. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेवन ऐसे डाइट प्लान्स जो कि बिगनर्स के लिए हैं वेरी इजी इफेक्टिव जो भी प्लान आपके सूटेबल है आप उसको अडॉप्ट करें और उस पर वर्कआउट करें हम ऑल सेवन्स को इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं सो लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहली जो हम डाइट डिस्कस करेंगे वो वीकेंड डाइट डिस्कस करेंगे इस डाइट के दो मेजर बेनिफिट्स हैं एक तो इसमें हाईली सेचूरेटेड फैट और इस वजह से ये जो डाइट होगी आपके कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती है फायदा है कि इससे कैलोरीज कम होती है कंपेरेटिवली तो वेट रिडक्शन में भी हेल्पफुल है नेक्स्ट डाइट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कैटाजॉन कैटागोनिक डाइट या फिर इसको हम लो कार्ब डाइट भी कहते हैं ये डाइट बेसिकली बेस्ट होती है और क्विक वेट लॉस में ये बहुत हेल्पफुल होती है और इस डाइट के और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये डाउन करती है मेडिटेरियन डाइट में ज़्यादातर प्लांट बेस्ड फूड्स होती हैं और हेल्दी फैट्स होते हैं इस डाइट के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जैसा कि हार्ट डिजीज़ पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है और उसके साथ साथ ये कैंसर को भी रिड्यूस करती है और हाई ब्लड प्रेशर को भी रिड्यूस करती है नेक्स्ट डाइट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो पेल्यू डाइट है इसको एज डाइट भी कहते हैं ये बेसिकली लीन मीट पे कंप्राइज होती है इसके अंदर लीन मीट भी होता है फ्रूट्स भी होती है वेजिटेबल्स भी होती है ये बेसिकली डाइट यूज़ होती है ब्लड ग्लूकोज को प्रमोट करने के लिए इंसुलिन सेंसिटिविटी को प्रमोट करने के लिए ब्लड प्रेशर को भी रिड्यूस करती है और वेट लॉस को भी रिड्यूस करती है so choose your favourite one जो भी आपको डाइट आपके हिसाब से लगती है आप उसको चूज़ करें और उसको वन वीक इम्प्लीमेंट करें फिर उसके बाद आप रिजल्ट्स देखें और अगर आपको सूटेबल है तो आप उसको अल्टरनेट वीक्स पे यूज़ कर सकते हैं the last one is the intermittent fasting fasting करना इसमें बहुत सारी टाइप्स आती हैं इसमें 16 एट एक टाइप है जिसमें 16 आवर्स ऑफ फास्टिंग और एट आवर्स ऑफ आप उसमें खाना खा सकते हैं इसी तरह फाइव टू डाइट है फाइव टू ये कि दो दिन आप फास्ट करें फाइव डेज आप खाएं इसी तरह अल्टरनेट डेज पे आप रख सकते हैं फास्टिंग कर सकते हैं it is a very highly recommended diet option for those people जो कि वेट रिड्यूस करना चाहते हैं इफेक्टिवली और eh, ये बहुत एफिशिएंट भी है इस चार्ट को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्योंकि इसमें मुख्तलिफ टाइप के डाइट प्लान हैं फास्टिंग के बारे से सबसे पहले फास्टिंग है कि वीक वीक में सेवन डेज़ के अंदर आप टू डेज़ की फास्टिंग करें और बाकी rest of the five days आप नॉर्मल रूटीन से खाएँ फिर सेकंड जो ऑप्शन आता है सिक्सटीन एट डाइट पर्पस इसका ये है कि 16 hour of fasting 16 of hour of fasting के अंदर आप फ्लूड इंटेक कर सकते हैं पानी पी सकते हैं वाटर इंटेक हो सकती है बट नॉट स्पेसिफिकली कि आप कोई चीज़ खाएं दैट इज़ नॉट कि वो इस डाइट में इंक्लूडेड है इसमें सिर्फ और सिर्फ आप पानी पी सकते हैं फ्लूड इंटेक ले सकते हैं बाकी rest of the eight hours जो आपके रिमेनिंग होंगे डाइट के उसमें आप अपनी लंच करें उसमें आप खाना खा सकते हैं anything next is five ratio two diet इसका ये है कि फाइव डेज में जो टू डेज है वो टू डेज के अंदर आपने 500 टू 600 कैलोरीज के अंदर अंदर आपने खाना है खाना आपने टोटल फाइव डेज है बट उन फाइव डेज के अंदर जो टू डेज होंगे टू ऑफ थ्री जो डेज होंगे टू डेज के अंदर आपने ओनली 500 टू 600 कैलोरीज आपने पास रखेंगे तो इन लॉन्गर रन उनको उसका रिजल्ट मिलेगा उनका वेट रिड्यूस होता रहेगा फिर फास्ट ऑन अल्टरनेट डेज अगर आपके पास इतनी एनर्जी है कि आप एक दिन छोड़ के एक दिन फास्ट करना चाहते हैं और ये फास्ट आपका मॉर्निंग सनराइज से लेकर इवनिंग सनसेट तक का ये फास्ट होगा इसके अंदर कोई वाटर इनटेक नहीं होगी जिस तरह नॉर्मल फास्टिंग होती है उस फास्टिंग में ये अल्टरनेट डेज में आप अगर दो दिनों में आप ये फास्ट कर सकते हैं So that is highly recommended.